ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ರಿಟ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿ ಒ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗಲೇ ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ so step by step procedure okay first step A P ಐನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಎ ಪಿ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಟ್ರಾನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೇಟ್ರಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಟಿ ಒ ಟಿ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು P O T P create ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ buying and selling strategy deployment ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೀವು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎ ಪಿ ಐಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು smart A P I dot angel booking dot com ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮದು ಎ ಪಿ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ sign up for A P I ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು reconfirm the password okay so mobile number ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕದೇ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ sign up account already created with same email I D ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ uh, ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ my smart A P I ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎ ಪಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೆಡ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ದು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ again you, you want you can put okay so create an app ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎ ಪಿ ಐ ಕೀ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಎ ಪಿ ಐ ಕೀನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು first step of creating A P I in smart A P I okay ಈ ಎ ಪಿ ಐ ಕೀಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಪಿ ಐ ಕೀನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು already A P I key ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು A P I key change ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಐ ಕೀ ಇದೆ ಇದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A P I key change ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೇಟ್ರಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಟ್ರೇಟ್ರಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟ್ರೇಟ್ರಾನಲ್ಲಿ so let's login with my email I D ನೀವು ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ರನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ರನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ use the given link in the description box to open the Tradetron account if you want discount otherwise you can continue no problem okay see ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟಾನ್ದು ಅಕೌಂಟು ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ select the broker so whatever the list you get from here ಈಗ ನಾನು ನ್ಯೂ ಬ್ರೋಕರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೊಸದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು login I D user I D ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಎ ಪಿ ಐ ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಪಿ ಐ ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಈ ಎ ಪಿ ಐ ಕೀನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಸೇವ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಟಿ ಒ ಟಿ ಪಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಟಿ ಒ ಟಿ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ enable T O T P ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ದು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಓ ಟಿ ಪಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದು T O T P continues ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟಿ ಒ ಟಿ ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ every day before nine o'clock ನೀವು ಟ್ರೇಟ್ರಾನಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೋಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಇದನ್ನ ಬಟನ್ ಓದಬೇಕು ನೀವು ಆವಾಗ ಕೋಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು T O T P wrong ಇರೋದ್ರಿಂದ invalid T O T P ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಟಿ ಯು ಟಿ ಪಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೊಬೈಲಿಂದ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಟೋಕನ್ ಕೋಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಆಲ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೋ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನೀವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ so if you feel some other strategies good in the market place you can use any of these strategies ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ನೀವು it's up to you okay ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ see will get my strategies ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡ್ರಾಡೌನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ every day I will be sending performance summary ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು stock market risk and reward nobody knows okay so ನಾವು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಆ ರೂಲ್ಸು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ so risk and reward ratio ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ before deploying your money I am giving this strategy without taking any fees monthly ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಂಜಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ so thanks for watching this video if you like this video please share with your friends and and also subscribe to our YouTube channel so that you will get uh, future videos. Uh, whatever the future videos I am going to make, you are going to get that. Thank you.